Ribuan warga bersama relawan dan petugas gabungan menggelar istighosah bersama di masjid dekat Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Semua warga berdoa agar keluarga korban diberi ketabahan. Mereka juga berharap 25 warga dapat segera ditemukan. Eh, saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih terpendam, masih terkubur atau masih tertimbun longsor eh, bisa segera ditemukan dan nantinya akan uh, dimakamkan di kremasi seperti jenazah-jenazah uh, pada umumnya. Pembangunan rumah sementara untuk korban longsor di Ponorogo dimulai Jumat pagi. Lokasi ditentukan di dua titik, sekitar posko induk. Pemilihan lokasi telah melalui proses verifikasi dari PVMBG Bandung, sehingga terbilang aman. Penampungan sementara dapat ditempati oleh 10 kepala keluarga dengan besaran bahwa yang ada di sini ini sekitar 12 petak nanti dari dari dua bara itu nanti yang akan berisi kira-kira 10 kepala keluarga lengkap dengan MCK dengan sanitasinya. Petugas menambah personil satu peloton dari Polda Jawa Timur. Pencarian juga melibatkan tujuh anjing pelacak dan alat berat. Meskipun terkendala medan yang sulit, cuaca dan ketebalan material longsor hingga 17 meter di hari ketujuh, petugas berupaya mencari 25 warga di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo yang belum ditemukan karena tertimbun longsor.